isolation! Stop isolation! Kein Mensch ist illegal! Kein Mensch ist illegal! Stop isolation! Stop isolation! Stop isolation! Stop isolation! Migration! Migration entscheidet alles für uns. Die ganze Ablehnung, die ganze negative Entscheidung kommt von da. Es geht nicht mal weiter zu Sam, weil die uns keine Chance geben. Was machen sie dafür? Gucken aufs Fenster und lachen uns aus. Was für Druck muss ein Mensch haben, dass er auf Selbstmordgedanken kommt? Er stellt vor, das wäre seine Brüder und die anderen sagen, das ist eine Show. Bist du ein Mensch? Philipp Müller, bist du ein Mensch? Ey? Nicht mal eine Woche wie uns. Dann bin ich sehen, wie es ihm geht. Mit 6, 8 Franken pro Tag. Bis es eine Lösung gibt. Bis was verändert wird. Und ich sage euch, es werden immer mehr Leute, wir bekommen immer mehr Lücke und wir werden immer wie mehr stärker. Und dann muss was verändert werden, ob von wollt oder nicht. Stones!